nous, on est rendu, on a, priorisé cette solution-là d'acquérir les estrades, la municipalité. Premièrement, comme vous le savez, on avait cautionné une première partie pour, je euh, regarde M. Pépin, mais c'est tout le comité du rodéo, pour que le comité du rodéo paie, comme il l'a dit tantôt, la première section de stade. Alors c'était une caution de 489 000, la première caution, et il y a eu après ça une deuxième caution qui n'est pas encore déboursé de 115 000, Alors, ce qui porte une caution à peu près 604 000 On est déjà conscient de ça. On ne paye rien. Mais si le festival demain matin, disons, ne perd plus, alors on est obligé de payer ce 600 000 de caution-là quand même, qu'on prenne le stade ou qu'on ne prenne pas. Ça, c'est 604 000. Alors, on s'est dit, si le rodéo veut réemprunter l'autre 3, je vous donne ça, approximatif, mais c'est pas mal d'un chiffre, là, 1000 près, veut réemprunter un autre 350 000 ce qui fait 900 quelques mille dollars, à ce moment-là, tant qu'à cautionner cette, cette autre partie-là, qui nous monte à 280 000 et le l'Oréo ne voulait pas non plus parce qu'ils se disent, eux autres, écoute, on paye déjà 52 000 par année, le 115 000 n'est pas, pas encore accordé, il ne paye pas encore, il paye sur 485 000 de prêt. Puis M. Pépin, je pense, a été très honnête avec moi. Il dit, M. le maire, Là, ça nous ramasse avec des termes de 90 000 par année. Si on fait une très bonne année et qu'il fait beau, comme l'an passé, il n'y a pas de problème pour payer nos paiements. Mais si on prend une année, une semaine très difficile au niveau de la température ou quoi que ce soit, Là, est-ce qu'on va être capable de payer, de, de, payer nos, euh, nos, paiements? Là, je me suis dit, à ce moment-là, c'est ça qu'on a parlé au conseil municipal, on sait peut-être mieux, à ce moment-là, tant qu'à cautionner 385 000 on est mieux de l'avoir à nous autres, de le payer, puis de l'avoir à nous autres. Il va appartenir aux contribuables, à la municipalité, c'est un acquis. Et on va en faire la gestion. À ce moment-là, le festival, lui, continuent ces événements. Comme à l'habitude, ils s'occupent de leurs affaires, ils louent les estrades temps par année et ils font leur activité et on ne s'en occupe pas. Comme la démolition, comme le motocross et comme tout ce que vous voulez. je pense qu'il y, a un autre événement cet été ici qui s'en vient, qui est signé. Un gros événement ici qui est à Urdu, qui s'en vient ici. Alors nous autres, on va louer par un comité, on avait discuté de ça aussi, un comité qui en ferait la gestion, un comité de quelques personnes en collaboration avec M. Stéphane Bourassa et Mme Virginie Nouvelle. Bon. C'est pour, pourquoi on a décidé peut-être d'acquérir le Maintenant, ça va régler aussi d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes qui font que, étant donné que Renéo est, propriétaire et gestionnaire des estrades, ça, ils ne savent même pas, je ne sais pas, mais là, au niveau du centre sportif, il faut prioriser les jeunes aussi, qui sont là, qui font de la glissade, qui font de la patinoire, du hockey, etc. Alors, quand il arrive une location d'estrade pour un événement assez important, à ce moment-là, les gens qui louent ben, vont mettre leur, barricade pour faire payer en avant sur la rue. Alors à ce moment-là, les gens ne peuvent plus rentrer patiner, ne peuvent plus rentrer glisser et ça peut briser un petit peu le service qu'on donne au nouveau loisir. En en faisant la gestion, on va être capable de s'organiser dans les dates d'événements pour que ça n'arrive plus, ces choses-là il y a beaucoup d'autres discussions avec le comité du centre sportif aussi qui sont un petit peu difficiles à cause euh, du fond de terrain des estrades. Et puis ça, c'est, ça amène certains petits problèmes. C'est pas majeur, c'est mineur. Maintenant, chaque organisme, là je parle si on est propriétaire des estrades, OK? Si on devient propriétaire des estrades, chaque organisme va défrayer le coût de ses événements. C'est-à-dire, si ça coûte 40 000 pour faire un événement au motocross, ben, ils vont prendre 40 000 et ils vont payer leur euh, aménagement de terrain au niveau des estrades, ils vont sortir le stock également, ils vont ramasser leurs bouteilles de toutes les cochonneries qu'ils ont apportées, il faut qu'ils remettent les estrades pareil comme quand ils ont pris avant la location. Et ça, c'est tous les organismes. Mais nous autres, on ne met plus un sous au niveau des machineries, au niveau des hommes, que ce soit pour le rodeo country, que ce soit pour N'importe quel autre organisme qui va louer les estrades. Ça, je veux que ça soit bien clair, c'est une condition également. Quand les comités, comme le Centre sportif, le Centre Michel Desrosiers, tous les autres comités bénévoles, parce qu'il n'y a pas juste le Réo qui fait du bénévole, il y a d'autres comités, que ce soit à Miski, à Villa-Forêt, etc., etc., l'ambulance Saint-Jean, bon, euh, pas l'ambulance Saint-Jean, la garde, pardon, paroissiale, ces gens-là, ces organismes-là vont être capables de, je ne dis pas louer les astrales, car on ne leur chargera aucun frais de location. Euh, si la brigade d'incendie veut organiser une sorte de je de sport, fin de semaine, des compétitions comme ici au Témiscouata, eh bien, on ne change pas de location parce que c'est un organisme de place et on veut favoriser le bénévole dans la municipalité. Alors, on n'est pas là pour les étranger, on est là pour les aider, que ce soit le relais ou un autre organisme. Alors ça, c'est encore nous qui devons faire la gestion et je pense que ce serait correct d'éviter de faire payer ces gens-là. De toute façon, les argents qui restent clairs restent aux organismes et ils sont réinvestis dans la municipalité sur quelque forme que ce soit. Et il y a des possibilités, ça, on ne le met pas dans le rapport parce que c'est des possibilités de grand rendement futur pour la municipalité. Nous, on ne vous dit pas qu'à un moment donné, je dis la municipalité par, par le, bien, si vous voulez, du centre sportif ou autre, cette année, au niveau de la démolition, avant, ils faisaient, je pense, je vous dis ça, 15 16 000 Cette année, à cause des astrales, ils ont fait 23 000 clairs dans un après-midi et une soirée. 23 000 net qui va être réinvesti sur les terrains, sur vos terrains, les terrains du centre sportif, le parc. Et puis, euh, je pense que c'est de l'argent neuf qui tombe chez nous, et c'est très important d'en prendre. Quand on dit on n'en vient dans nos poches, écoutez, c'est de l'argent indirect qui s'en vient chez nous sur nos terrains. Je pense que c'est important de, le regarder aussi. Alors, le coût de construction des estrades coût de la première phase, estrade en bois, non couverte, on avant taxe à l'heure de les sous. 188 215, la TPS 8 970, TVQ 14 128. Les intérêts que le rodéo a été obligé de payer, je crois, euh, aux fournisseurs, c'est ça, M. Monsieur, euh, monsieur Pépin, euh, en attente d'être payé, le coût total, dans le fond, de la première phase, 214 292. Ces montants ont été payés à même le premier cautionnement de 489 000 que la municipalité a cautionné, mais que le rodéo a emprunté au CFE l'Union. Coût de la deuxième phase, on parle ici des estrades couvertes en ciment et en acier. On l'a fait en 2010. Coût avant taxe, 1 788 518. TPS 88 374, TVQ 139 189. Le coût total de la deuxième phase, 2 16 081. On parle avec les taxes. Un montant de 276 349 a été payé à même le sol du premier cautionnement de 480 000. Alors, c'est la différence. Ils ont payé les premières estrades et le restant, ils l'ont mis sur la deuxième. Bon, on a le coût total de construction des estrades, moins la subvention, moins les taxes et le remboursement de capital. Coût avant taxe, 1 976 733. PPS, vous la voyez ici, 97 344, PVQ 153 317, intérêt 2979, c'est les mêmes. Alors, le coût total, 2 230 374. Vous pensez que le rodéo, elle doit retirer ces deux taxes, TPS et PVQ. Subvention du numéro 1 26 000. Déjà, ils ont commencé à rembourser un premier 300 quelques qui a été donné. Je pense que le deuxième parti s'en vient cette semaine au mouvement jusqu'à la concurrence d'un million Moins la TPS 77, 184, moins la TVQ 121, 565, moins capital payé par le festival sur le 480 000, 32 000, parce que le festival a payé sa première partie cette année du prêt de 489 000, environ 54 000 Là-dessus, il y avait 32 600 de capital. Le montant total à être emprunté, 972 507 et les frais financiers qu'on croit qu'ils pourraient venir, on prend en considération qu'on joue 12 492 pour en arriver à un total du règlement d'emprunt de 985 000 tel que présenté en avis de motion. Les revenus prévisibles. L'entente pour le nom des estrades, c'est-à-dire Place Berger, Place Tourbière-Berger, taubière berger versera sur 15 ans 10 000 par année. C'est signé, monsieur et c'est transférant dans la municipalité. Vente de section d'estrade en tente sur 5 ans. Réfrigération 1800. Là, ici, il va y avoir des différences parce qu'il y en a qui ont deux parties d'estrade, puis là, ça dépend où ils sont placés. Il y a des places moins dispendieuses un petit peu. Réfrigération 1800, structure 2003, Livre 1800, Simplex 1500, Tourbière 2500, c'est un autre euh, encore de Berger. Promutuel 1800, Bonnoiser 4000, BML 2100. Les sections non vendues, parce qu'il en reste deux, trois. Il en reste deux non vendues à l'heure actuelle, une possibilité de trois, je crois. Alors, il y aurait encore une possibilité de 5300, et ça, je pense que ça sera pas long de les vendre parce qu'il y a des commanditaires qui courent après, ça. Ici aussi, il faut que je spécifie quand on parle d'autres revenus, il y a comme euh, réfrigération, il y a comme structure et d'autres, peut-être berger, d'autres commanditaires qui ont soulier qui, a, avoir une, une loge corporative en haut des astrales. Alors, c'est eux autres qui la font, c'est eux autres qui la payent. Et puis, euh, c'est en haut des astrales, comme on voit un peu chez, euh, au centre, euh, les, gros centres de hockey à Québec ou Montréal. Alors, eux autres s'en vont là avec leur gang, puis c'est leur loge. Mais ils payent, ils vont payer tant par année pour ça. Alors, la possibilité d'un total de revenus de 33 100 On passe à l'autre pour cette feuille ici. La location des estrades au festival par année. On a un jeune C'est pas écrit les ententes, mais il n'y a rien qui va se faire tant que les ententes ne seront pas signées par les deux parties, ou toutes les parties. On va pas bouger même si vous signez pas le registre, mais que c'est accepté, le euh, lundi, on n'achètera pas les estrades le mardi. On va prendre le temps de tout faire ces choses-là en fois. La Location des estrades par festival, 20 000 par année, ce qui inclut le rodéo durant 10 jours et euh, le petit... Euh, lanti qui a eu lieu une journée euh, euh, il y a trois semaines. Bon, 20 000 de revenus. Et si on voit que les premiers à être payés dans leurs revenus, quand c'est l'allocation des estrades. Le montant que la municipalité, cette année, a prévu verser au festival dans son budget 2011, il est prévu 10 000 Mais là, j'ai pris, avec ce 10 000 $-là qu'on peut bouger de payer, il est budgété, et j'ai pris aussi si on enlève 10 000 fait que ce 10 000 $-là qu'on a budgété pour donner au Rodeo au lieu de 25 000, puis 20 000, puis 30 000, euh, cette année, on avait coupé ça à 10 000. Bon, mais là, on ne le paye pas. Si on a les astrales, on ne paye plus rien pour le Rodeo. Les autres locations prévisibles pour d'autres événements, c'est la motocross, etc., etc., 7 500, c'est le minimum. Total des revenus de location, 37 000. Si vous additionnez avec l'autre 33 000, ça fait un revenu qui servira à diminuer la dette à chaque année de 70 600 Et les euh, sections d'estrade, c'est renouvelable, c'est signé pour 5 ans, M. Pepin, renouvelable après 5 ans. Les prévisions des dépenses d'entretien maintenant. Total est revenu 70 600. Les frais d'électricité qu'ils ont eu cette année avec euh, les locations qu'ils ont faites, parce qu'il faut penser que quand c'est pas un arano, les estrades, quand ils sont pas loués, ça coûte rien l'électricité. C'est pas chauffé, il n'y a pas de patinoire, euh, il n'y a rien. Alors, on paye quand on loue. Là, on ouvre les compteurs, là, on paye. Les frais d'électricité, 1800 par année. Entretien, sur une plus, ça peut coûter un petit peu plus cher. Il va y avoir plus d'argent qui va rentrer. Entretien et réparation, 1000 parce que là-dedans, je vous dis qu'il n'y a pas, euh, c'est du ciment et du fer. Peut-être que dans 15-20 ans, il y aura certaines petites réparations à faire. Autre dépense, on se met à 500 Total de dépenses, 3300 ce qui fait un revenu moins les dépenses de 67 300 alors ici, on a le tableau de remboursement sur un emprunt de 985 000 sur 15 ans à 4,5 On croit que le taux va baisser, mais on, pensait d'arriver peut-être avec euh, des, coûts de 920 000, 925 000, mais on a dit qu'on faisait un règlement d'emprunt de 985 000. Alors, on va être transparent, on va vous donner les coûts pour 985 000. il n'y aura pas de questionnement là-dessus. Vous avez les années ici, 15 ans, vous avez les intérêts, vous avez le capital et vous avez le total des prêts de 91 799 par année. Et vous avez ici ce qui reste à payer tous les ans, jusqu'à la 15e année. On passe à l'autre tableau. Bien sûr que si l'intérêt baisse à que nous, on va en solution pour les intérêts, et ça sort souvent euh, dans 3 alors ça va baisser considérablement le frais d'intérêt. Mais là, on ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas. Impact sur la taxation. Total de l'évaluation foncière, on est évalué, nous autres, la valeur imposable à 232 357 900. On peut mettre les valeurs euh, non imposables, peut-être à 50 000 de plus. Mais on calcule la valeur foncière imposable 232 millions. Total du remboursement annuel en capital et intérêt 91 713. Moins les revenus applicables 67 300, on a un manque à gagner par le contribuable de 24 413 pour une maison de 100 000 ceci représente une taxe d'environ, ben, pas d'environ, c'est ça, de 10 et